elden eke görmez. İrtibatla elden eke görmez. Gözde kamera kalmaydı. Bir sözden eke görmez. İrtibatla shuni kameraga olmanglar bermaydi bu bir nosti kayfiday kayf o bir nosti kayfiday kayf ko'p bu ko'p karimiz ota bobodan qolgan o'yin bu hech nima bermaydi bu bir nosti kayfiday kayf kayfiday kayf hech nima bermaydi mana sherobod tumanida chori qassobbo degan chavag'onimiz bor o'ttiz to'rt yil ot chopib Hepti mana hech nimasi yo'q, hech nimasi yo'q, hech hech nimasi yo'q. Bu bir nosni kayfida kayf, bu bir nosni kayfida kayf, kayfida kayf, kayfida kayf, kayfida kayf. Hech nimasi yo'q, hech nimasi yo'q, hech nimasi yo'q, hech hech nimasi. Bu bir nosni kayfida kayf, kayfida kayf, kayfida kayf, kayfida kayf. Meni o'zim Laylagan qishlog'idan eski Alisher bo'lmay Dila menagacha Hacile mane geçecek. Hey! Mane geçecek. Vurup basalım. Hey! Mane geçecek. Vurup basalım. Hey! Hacile hacile hacile. Hey! Hey! Hacile hacile hacile. Hey! Mane geçecek. Vurup basalım. Hey! Mane geçecek. Vurup basalım. Hey! Hacile hacile hacile. Hey! Hacile hacile hacile. Hey! Hacile mane geçecek. homma. Dayıyor. Ey kimsen? Ben uzun homma. Ben ben ben ben uzun homma. Bağla uzun homma. Bağla. Yeah. Uzun homma. Bağla. Ey kimsen? Ben uzun homma. Aha var. Aha video. canım müşteri bir ses gerek. Ben ben ben. kadar bu kadar lekin sinmaydi omon bo'ladi har ikkita iphone o'n to'rtni nima qilasan bittasi sanga bittasi menga ha bo'pti ketdi bittasi sanga bittasi menga bittasi sanga bittasi menga do'stim bittasi sanga bittasi menga bittasi sanga bittasi menga zaten gel bilen